Слышь, Вова, вот я конкретно к тебе обращаюсь. Вова Путин, послушай позитивную программу, мою позитивную программу. Артподготовки, народовластие позитивную программу. Первый пункт позитивной программы – посадить на кол Путина. Но по решению питерского трибунала, конечно, не, мы не будем а, чинить произвол. Это позитивненько, Вова, скажи мне. Конечно, позитивненько. Представляешь, ты замковый камень, главный коррупционер, главный подонок, преступник, совершивший преступление против мира и человечности, злодей, малефик. Ну, первый пункт, естественно, тебя осудить и как-то наказать в зависимости от решения трибунала. Я, конечно, буду предлагать на кол посадить. Это я считаю справедливым. Пункт второй позитивной программы. Прекратить все войны, которые ты, сука, развязал. В том числе в Сирии, конечно, в Украине и так далее. Это позитивненько, позитивненько. Третий пункт. Наказать всех твоих подонков, всех твоих Ротенбергов, Тимченко и так далее, и так далее. Всех твоих генералов мерзких всех собрать, создать внеш... возврат банка, вернуть все, что вы награбили и поделить между людьми, у которых вы это все украли. То есть поделить между э, гражданами России, между всеми гражданами, не только там, которые будут заниматься тем, что вас ловить по всему миру, и ваших детишек и внуков. Да? Простить долги гражданам России, все долги простить, чтобы они чистенькие были, запретить э, ростовщические проценты, которые вы вводите, вы ввели и так далее ввести в России народовластие, чтобы не было вас подонков, чтобы чиновники избирались только на один срок, ввести абсолютную прозрачность и закон о правде, поставить видеокамеры везде, в том числе в кабинетах чиновников, а в сортиру, чтобы они могли договориться микрофоны, нам не страшно, послушаем, как они пердят, но, блядь, чтобы мы знали, чем они занимаются, все, что они а, делают, мы должны видеть на компьютере. Все, что он в черновике делает, все, что он пишет, вся почта абсолютно открытая, все телефонные переговоры открыты, в том числе и с представителями других государств. Также позитивненько мы хотим запретить все спецслужбы, нахер, никаких ГРУ нам не нужно, никаких ФСБ нам не нужно, никаких служб внешней разведки и открыть все архивы, в том числе от царя Гороха каналов, все архивы открыть. Позитивника, позитивника. Вскрыть всех ваших стукачей мы хотим. Всех до единого, кто там стучал, блядь, ФСБ там, пусть его и в живых нет. Чтобы мы знали всех этих сук и так далее. Кто они там, попы, да, каком звании эти попы, кто они там, революционеры, да, в каком звании эти революционеры. Все мы хотим вскрыть и показать. Это позитивненько. Я тебе часть позитивную, вот эту вот часть, начала только открыл, ты доволен, мне хочется, чтобы ты оценил, оцени. Вот это позитивненькое. А то он говорит, нужно обязательно предъявлять позитивную программу. Вот я тебе ее предъявил, оцени ее, сука.